Selamat Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawai 2020. Stay safe, stay healthy and together we fight COVID-19. Okay, saya ingin mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan juga selamat menyambut Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyaman. Stay safe, stay healthy, together we fight COVID. Saya Profesor Dr. Kamarudin Kana ingin mengucapkan Selamat Hari Raya dan Hari Gawai 2020. Stay safe, stay happy. Together we fight COVID. Selamat Hari Raya dan Hari Gawai 2020. Stay safe, stay healthy. Together we fight COVID. Ibu dan ayah keriangan bersyukur